Hello, Vibrary. Who are you, and why are you here for? あなたはとても醜く見えます。あなたはどんな生き物ですか今すぐ私をゲームに戻して。すぐに出発してください。Bro, I didn't do anything wrong. I was just standing here like a good human. あなたは人間ではありません。あなたは生き物です。 Are you from a game? はい、私はビデオゲームから来ました。Well, your game must suck pretty badly, lol. lol, you have nothing on for Appa the rapper. あの人のことを話さないで。He's just a dog who raps. Why do you not like him? 彼は才能がなくて私よりも優れていると思っている。Cause he is better than you, and you have no talent. Oh no, here we go again. Could you please shut up?？She really said, Adios.